протондор оң зарядтуу жана түртүшү керек бирок атомдук ядролор туруктуу демек ядролук тартуу күчтөрү өзөктө болуш керек ядролук күчтөр башкалардан кыска аралыкта гана көрүнүшү менен айырмаланат бул касиет кыска аракет деп аталат